радиоактивдүү нурлануунун ар кандай түрлөрүн карайлы экранда орнотуунун схемасы көрүнүп турат коргошун идишинде радиоактивдүү нур бар маңдайында радиоактивдүү нурларды байкоо үчүн фотопластинка жайгашкан коргошун идишинен бөлүнүп чыккан бөлүкчөлөр күчтүү магнит талаасына кабылат талаанын индукция сызыктары бөлүкчөлөргө перпендикулярдуу жана бизден ары багытталган магнит талаасында бөлүкчөлөрдүн агымы 3 үчкө бөлүнүүдө эки агымы ар башка тараптарга четтеди оң тараптагы агым сол тараптагы агымга караганда катуу кыйшайды үчүнчү агымга магнит талаасы таасир эткен жок демек бул бөлүкчөлөр нейтралдуу сол кол эрежесин колдонолу оң бөлүкчөлөр пластинканы сол тарапта жарыктандырды терс бөлүкчөлөр оң тарапта терс заряддалган бөлүкчөлөр электрондор бул бөлүкчөлөрдүн агымы бета нурлар деп аталат оң заряддалган бөлүкчөлөр гелий атомунун ядросу бул агым альфа нурлар деп аталат нейтралдуу бөлүкчөлөрдүн агымы фотондордун агымы бул агым гамма нурлар деп аталат